Thank you. यज्ञ में तपर शादी मांगता सुधरा के जैसे सुधराइल रहता सरिया के सरस्वती मई नजर तेरी हमारा रूपा भैया के बेटा पर शादी मांगता छुतरा के जैसे छूटा छुतराइल रहता खेसरिया के बेटा पर शादी मांगता

सारा प्रसादिए चाहिए प्रेम से बोलो हंसा वाली मैया की आप सुन रहे रामू सिंह के आवाज हमर जाए करल परीक्षा बा बा हो जैती पास इच्छा बा पास इच्छा बा मैट्रिक के पड़ल परीक्षा बा हो जैती पास इच्छा बा पास इच्छा बा करतानी पूजा राउर नजर हम पे पड़ जाए नजर हम पे पड़ जाए ताबीज बनाती सरस्वती माई बुद्धि हमर बढ़ जाए ए माई सुनी बुद्धि हमर

बचाली हमरा पदया करी माय बीड़ा वाली डूबता नैया भंवर से बचाली हमरा पताया करी माई बीड़ा वाली देवी आशीर्वाद मैया असर हम पे पड़ जाए ताबीज बनाबी सरस्वती माई बुद्धि हमर बढ़ जाए बीच बना दी सरस्वती माई बुद्धि हमर बढ़ जाए रवि रंजन रामू ध्यान बाटे धैले तोहरे पे माई असरा लगैले सुनी ना रवि रंजन राम ध्यान बाटे धैले तोहरे पे माई असरा लगैले लूदन सानू ने आशिक से नटर पर जाए बीज बना दी सरस्वती माई बुद्धि हमर बढ़ जाए ताबीज बनबी सरस्वती माई बुद्धि हमर बर जाए मामा का रिकॉर्डिंग स्टूडियो बकरी बाजार कोचिंग में रखाई रे नाचला बसान में डीजे भी बनाई रे नाचला बसान में डीजे भी बनाई रे मैया जी के मूर्तियों तो कोचिंग में रखाई रे मैया जी के मूर्तियों तो कोचिंग में रखाई रे के सौ तो देतई हजार हो पंडित जी के खर्चा के हुले तो लेतई साकार हो तो साकार हो हम तो चोरी बीरा वाली भगिया जगाई रे हम तो चोरी बीरा वाली भगिया जगाई रे मैया जी के मूर्तियों को कोचिंग में रखाई रे तोहरा शादी देव सुनील रवि मंडप सजा digital recording studio, Moniari Wazza.